Ну чё, нормально? Вот тут друган мой бывал точно Ну конечно, вообще не помешало Зачем лечу? Ну, Бей сюда, На, блядь!